نفسك ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك سيئاتك تذنب ثم تتوب تذنب ثم تتوب وبعدين مع هذا الحل أول شيء أنا أنصحك به شخصيا وأنا أجربه أنا شخصيا أنا أستعمل هذا الشيء قراءة المعوذتين هي الطريقة الأولى أما بالنسبة للطريقة الثانية